L'église Saint-Athanase, anciennement Saint-Julien de Cusset, est la plus ancienne église de Villeurbanne. C'est d'ailleurs là que, lors de la Révolution française, se sont réunis les Villeurbanais pour élire, sous la présidence du curé, le premier maire de la ville. Cette plaque a été apposée 200 ans plus tard pour commémorer cet événement fondateur sachant que le curé était un fervent euh, révolutionnaire, il, croyait à la révolution, la première partie de la révolution, la fédération, et il a beaucoup changé d'avis par la suite, euh, euh, et il a même été arrêté, il a disparu de la circulation, c'est ne pas ce qu'il est devenu, s'il a été déporté, guillotiné ou autre, il a disparu. Alors, on ne connaît pas la date exacte de construction de l'église sa configuration presque actuelle, mais euh, il y a deux choses qui sont deux indications. La première qui est plutôt légendaire et qui est une, euh, date qui serait, un texte qui, parlerait d'une église construite euh, à Villeurbanne au 7e siècle. mais cette date et cette église n'est pas vraiment attestée. Beaucoup moins contestable, c'est que dans les écrits du diocèse de Lyon, pendant les guerres de religion, on parle de cette église qui a été euh, vandalisé pendant les guerres de religion. Et à la fin des guerres de religion, l'évêque Camille de Neufville de Villeroy qui a décidé de, euh, restructurer tout, tout l'est de Lyon et d'établir une paroisse à Villeurbanne, dans cette église qui n'avait pas cette forme actuelle, et d'établir en 1678. Donc la paroisse de Villeurbanne, Saint-Julien, existe depuis 1678. Et donc elle, elle, a été, elle a été paroisse de Villeurbanne jusqu'en 1837, on verra pourquoi. Et euh, au début du 19e siècle, euh, Villeurbanne euh, s'agrandissait en population, c'était le début du développement industriel, la ville de Lyon s'agrandissait sur les Bretons, et donc ils ont euh, décidé d'agrandir l'église, donc par une première nef, puis une deuxième nef, donc c'est là qu'ils ont ouvert les, les, deux espèces d'arcatures, là ici, hein, qui ont été remarquablement mis en, en état par par l'Église euh, ukrainienne. Ça, il faut reconnaître que c'était pas comme ça avant. Voilà, et ça, c'est vraiment l'un des objets les plus anciens de cette Église. Cette Vierge, la Vierge à l'enfant, elle a une histoire assez particulière, puisque dans les années 90, la DRAC a, engagé un inventaire euh, des, paroisses de Villeurbanne. On a rentré dans le placard, et dans le placard, en cherchant, en cherchant euh, euh, ce qu'il y avait derrière, eh bien, on est tombé sur cette vierge à l'enfant. Et tout de suite, elle a dit, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc on l'a sortie. Et en fait, c'est une vierge en bois doré euh, qui daterait du début du XVIIIe siècle. Donc elle avait été, euh, à une certaine époque, dans l'Église, on, commençait à enlever un petit peu tout ce, qui, était statue et autres. Donc euh, on l'avait mis dans un coin. Et par chance, on l'a retrouvée. Donc cette fois-ci, cette Vierge, elle n'est pas, pas classée. Elle n'est pas classée monument historique, elle n'est pas classée au titre des objets, mais simplement, il, était a été demandé à, la paroisse de conserver la Vierge dans le lieu où elle a été trouvée. Donc c'est pour ça qu'elle reste chez vous, est-ce qu'elle est bien là, mieux que certainement dans l'Église moderne, qui, là on est quand même dans un environnement qui, correspond à, la statue. Voilà, alors cette statue est en très mauvais état. Ici, il y a, le, monde qui est, chrétien, le monde dans sa main. Il me semble qu'il devrait y avoir euh, quelque chose de parti, il y a toujours une croix dessus ou quelque chose comme ça. C'est bien qu'elle se soit retrouvée là et qu'elle reste ici, parce que c'est quand même un élément de mémoire de toute cette histoire d'église, parce qu'elle est, très proche de l'origine de la paroisse. il y, a deux choses dans cette église. Hein. D'abord, l'église de saint jean cusset c'est un élément fort de l'histoire de la ville de Villeurbanne. Donc, euh, elle, fait partie de, son histoire, elle fait partie des lieux dont on parle sur Villeurbanne, elle fait partie des lieux qui ont accompagné le développement industriel de Villeurbanne. Donc, c'est absolument impossible que cette église, au moment où la nouvelle église a été construite, soit fermée, ou démolie, pire démolie, ou transformée. Et donc, effectivement, le fait que cette Église ait pu accueillir des communautés euh, catholiques ukrainiennes ici, depuis 50 ans, eh ben, ça, continue finalement l'histoire ville-urbanaise qui est une histoire de, c'est une histoire de migration. C'est ça que euh, cette Église représente ça. Elle représente cette histoire multiculturelle de Villeurbanne, et bien sûr chrétienne, hein, puisque Mais je crois que les deux choses sont très liées ici. On ne pourrait pas, démolir cette Église. Voilà, euh, on pourrait pas l'oublier.